बॉलीवुड की जानी मुनी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा एक अजीब सा गाउन पहना गया जो सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है कहा गया है कि लॉस वेगास में पति निक जोनस के साथ एक मूवी के प्रीमियर पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा ने एक अजीब सा गाउन पहना जिसकी वहां उपस्थित लोगों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी भारी चर्चा हो रही है इस अजीब से गाउन में उनकी टांगे खुली हुई दिख रही है और शरीर के अन्य अंग भी खुले हुए दिख रहे हैं कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि इस अजीब से गाउन की डिज़ाइन किसने की है और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कुल